ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗେସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ତ ଏବେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ସାଇନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ କିଏ ଜିତୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଦେଇକିନା କହ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଅଛି ଏଟା କେତେ କେତେ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 100 ଟଙ୍କା नहीं तो रखी देते हो तो हाल देते भाग देते सटका नहीं भूल छी चलो चलो चलो बच्चू को बच्चू को बच्चू को कितने नंबर साइडम जल्दी को पाँच सौ टका साठ टका नो नो साठ टका पाँच टका Oh. अनिली चलो चलो चलो यार वो यार ऊपर को नहीं जल्दी जल्दी देखो तो मोर 5 टका हो गेला 100 टका एते 100 टका देखी को एलानी पछी पछी को अनिली पछी को एते केते हां दे दे पांच टका पक्का आ आ करे साइन साइन साइन जल्दी जल्दी जल्दी कितने कितने को को आगे देखा देखे देखे हारी রাখতে পছন্দ যায় চাই না চাই না বে চাই না চাই না জলদি জলদি জল রাহ তো বলে নি যায় লাইন লাইন দেখি মনু দেখি মনু কেতে কইবো কেতে মনু পাহা গো 500 টাকা দেখে ये जीती वाला यस গোটে গোটে सौ टूंगा देखे মোর মোর 500 পাঁচু পড়েব তুই দিলা পাঁচু পড়েব পাঁচু পড়েব হ্যাঁ এই ঝিড়াও এতে 100 টাকা দেখ আর করবি চল চল চল তারপরে মু মু বাবা पर तो जल्दी ना जाना लेट कर जा I want it out. I want it कितने कितने पाँच टका ठीक है ये पाँच टका जा तू जरा राम खाई जा तू ये देख रहा देख रहा तू बस लग लाइन जा ये कब कहते कितने रोना देखी ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେ ଆଗ ଏମିତି ହାତ ମାରି ଦେଖେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନା ରଖେ ଥୋଇ ଦେ ଥୋଇ ଦେ ଥୋଇ ଦେ ଦିଅ ଯାଏ ନକଲି ନକଲି ନକଲି ଦିଅ ଚଲ ଚଲ ଚଲ ଚଲ ଏବେ ମୁଁ ତୁ କହିବୁନୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଖେ ଏ ତୁ ଯା ତୁ ପଛରେ ଯା ପଛରେ ଯା ପଛରେ ମାମୁଁ ପଛରେ ତୁ ଲାଇନେ ଲାଇନେ ଆସିବୁ ମୁଁ ବସିରେ ଝିଅ ଲାଇନେ ଛିଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଶହେ ଟଙ୍କା ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ବାବା ପଛ ଲାଇନ ଛିଡ଼ ଲାଇନ ଛିଡ଼ ଲାଇନ ଲାଇନ ଛିଡ଼ ଝିଅ ଲାଇନ ଛିଡ଼ ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ జియో మొబైల్ సెట్ పచ్చుదా కోటి టଙ୍କା ఏ ପଛରେ ଆଇଲେ ଛିଡ଼ା ଦରକାର ଦରକାର ଯାଉଛି ପୁରା ମତେ କେତେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ପଇସା କେତେ କହ କେତେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଖେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ ପଛକୁ ଲାଇନ ଲାଇନ ଲାଇନ ଲାଇନ ଆଗରେ ଦେଖେ ଝିଅ ପଛକୁ ପଛକୁ ଲାଇନ ଦି ହଜାର ଟଙ୍କା ନା ଲାଇନ ଲାଇନ ସାଇନା ଦେଖ ତୁ ହାତ ପୁରା କେତେ କେତେ କହିସାରେ କହିସାରେ କେତେ କେତେ Hmm, pas ya, Pakai, pakai, pakai, pakai. Jadi pada Tuh lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain, Jadi, jadi. Pas tangga. Ah, ini. <laughs> କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ବାବା ଲାଇନ ସବୁ ଛିଡ଼ାଅ ଲାଇନ ଛିଡ଼ାଅ ଲାଇନ ବାବା ତୁ ବାବା ମୋର ଗୋଟେ କେତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋ ପଡ଼େ रहा देख ना का जो फल फट फट सौ टका देखिए ये लाइन में लाइन लाइन छ लाइन छ लाइन यो लाइन जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी दियो जा रे ये देखे ये তারপর ছেড়া মাম কোথায় ছেড়া হটা দেখে हाँ <laughs> जल्दी जल्दी तो सौ टका हाँ। <laughs> कितने चार सौ टका है ना हम्म। मनी पाँच सौ देखे ये केते बोले कार केते बस लास्ट में देखो 100 ना गाओ এটা এটা জিরো না পাও তুমি তুমি ফ্যামিলি পর না আরে দাও জানা বলো কেতে 50 টাকা তাও দেখি দেখি দেবে দেখি এ দেখি কেতে পাইছি চালান দে দেখিও আগো ফার্স্ট সামনে দেখো 2500 কোটি টাকা বলি তো তো জলদি দেখে দেখে যে তোর কে তোমার সামনে তুই দেখে দেখে পঞ্চাশ দেখে দেখা দাও আমি বলছি দেখো পঞ্চাশ টাকা ছয় টাকা আবার ছয় টাকা চারশো পঞ্চাশ এটা নো এটা নো এটা নো হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোর হয়ে গেল চারশো পঞ্চাশ হ্যাঁ, নিয়ে যা নিয়ে যা শহে দুইশা তিনশা नमस्कार बाय बाय देखा आउ चैलेंज नमस्कार